vocês? Aqui é o Juninho, começando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com vocês para hoje eu construir, aqui atrás, Vamos construir um prédio, um hotel, né? A minha mãe que me deu essa ideia, né? Me deu uma ideia aí para fazer esse prédio. E ela me deu a ideia de fazer uma floresta. E eu fiz aqui atrás de mim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E eu já comecei meio que fazer o prédio. E aqui, ó, eu fiz essa floresta aqui, ó, bem legal, ó. Só, só essa árvore aqui que não nasceu, não sei porquê. Ela é grandona. Aqui é um banquinho, ó. Umas lixeiras, uns fontes d'água, uns postes e algumas coisas. Aí eu fiz a floresta e agora vamos fazer um hotel. Hotel, prédio, apartamento, apartamento, sabe? Eu vou fazer ele só de, acho que uns dois, três andares. Mais uns dois ou três andares, eu acho. Não precisa ser muito, né? Então bora aqui fazendo, né? Deixa eu abaixar aqui esse volume aqui que é chato demais, viu? Nossa! Daí fazendo aqui, eu vou tirar toda a grama. Vou tirar toda, toda, toda a grama e vou fazer o chão desse bloco aqui teto vai ser... Vai ser qualquer um, nem eu sei o teto. Vai ser a mesma que o chão. Ignorem os passarinhos, tá, gente? Ignorem, por favor. Tem que subir A pra eles parar. Bora quebrando a grama aqui. Bom, galera, eu tô quase terminando aqui de quebrar grama. Aí, eu já vou lembrando, uh, lembrar vocês. Hoje de noite, eu acho, né? Hoje é de tarde. Vai ter um videozinho de Mad City, né? Um vídeo de Mad City. Uh, é, de Roblox, né? Vamos jogar alguma coisinha lá. Vai ser um videozinho de Roblox. Vamos jogar algum jogo e então, tal. Aí depois vou gravar um Specimen Zero também. Vou gravar Granny e tal. Agora bora fazer nosso chão aqui logo. Tem que ser bem rápido. Vou fazer... Acho que vai ficar legal. Eu não sei se eu... Não sei bem se eu quero fazer bem um hotel, um prédio acho deixar uma, uma casa de quartos, sabe? Não sei bem. Aqui, ó. Acho que eu vou fazer, vai combinar bem. Vamos fazer aqui, então. Bom, galera, eu terminei aqui de fazer o chão. Sai, galinha, sai, galinha, sai, galinha. Vou tentar colocar um outro. agora aqui. Eu acho que tem que continuar, é. Bom, galera, eu decidi aqui que eu não vou fazer um hotel, eu acho. Sei lá, acho que dois andares tá bom. Ou três, três tá bom, três tá bom. Não vou fazer muito por causa que daí é muito difícil. fazer aqui. O chão. O teto, né? Que vai ser o chão de cima. Vamos fazendo. Mais dois andares tá bom, né? Esse daqui de cima que eu vou fazer. E mais um. Quarto de baixo, quarto de cima. Quarto do meio. Já vamos fazendo aqui, né? Bom, galera, eu terminei o teto aqui. Agora eu vou colocar umas lâmpadas aqui, né? Vamos tirar isso aqui. Assim melhor. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Acho que assim tá bom. Muitas luzes. Tá o Ronaldo. Time Messi, o Ronaldo. É, de quantos blocos tu fiz? Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Já, já é do tamanho da minha casa. Um,

quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 14, 15. Pera aí. Mais uma. Né? Eu não sei, galera. certo, eu devo dar certo. Um, dois, três, quatro. Não, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele poderia fazer mais um. Mas acho que eu não vou fazer. Na verdade eu vou fazer. Então vamos fazer o teto agora. Embaixo vai ser o, o lugar de... Embaixo vai ser o lugar de, de atender, né? E os três andares em cima vai ser os quartos. bora fazendo aqui o teto, né? Bom, acabei de terminar essa parte aqui. Acabei de terminar. Oh, meu Deus do céu. Que céu. Bom, aqui é o escritório aqui. Os dois quartos, agora mais um quarto. Aí agora é o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse aqui é o último. E tem varanda, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou fazer uma varanda. eu fazia na varanda, uh, em todos, menos o lado de baixo. Fazer as janelas e tudo. Pra ficar bem top. Na minha opinião, eu acho que vai ficar legal. Vou completar aqui, né? E vamos fazer o teto, que agora é o último. Bom, galera, terminei tudo agora. E eu tô indecisa. Eu não sei se a uh, né, varanda vai, fica pra cá ou fica pra cá. e vista pra praia e tudo. Deixa eu ver. Qual que seria melhor, galera? Acho que é pra cá. Já fiz aqui tudo por ser pra cá mesmo. Então agora vamos colocar as lojas aqui em cima, né? colocar todas as lajes, cuidar para não cair. Vou colocar todas agora. Eu só tô colocando as lajes para ficar bonito mesmo. Senão eu não ia colocar laje. Só para ficar de jeito mesmo. Então, coisa aqui. Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Vou tentar fazer uma coisa. Tá. Bom, eu quero fazer uma coisa agora. Se dá pra colocar... Deixa eu pegar essa aqui. Colocar aqui. Isso aqui. Não sei se vocês vão entender o que, que eu quero fazer. Bom, galera, eu terminei aqui agora. Aí agora eu só vou fazer um negócio aqui. Eu terminei é a parte preta, agora eu vou fazer um último negócio. Bom, galera, eu terminei aqui eu fiz um L ponto, sabe? Aqui, ó, galera. Aí aqui agora eu vou terminar de fazer as paredes e colocar a janela. Bom, galera, eu tô quase terminando aqui. Eu já fiz aqui essas partes, depois eu vou decorar. Aí aqui eu tô terminando a última parte, que vai ser o lugar onde vai ser atendido pra pegar algum quarto. E aí, galera, eu terminei agora o hotel aqui. aqui, né? Agora é só eu, eu decorar com os móveis e ficou, e, vai, e ficou pronto. E esse foi o vídeo, eu vou decorar e no próximo vídeo vocês vão ver. Então falou mais e fui!